and say the driver who drives this truck from kenya stops at malaba from malaba we get these people the truck owners should get two drivers one who should be stressed about four nga samples are bazikwatad mm. one stationed in uganda we have stringent measures nga baliwo nga bana so when the, this kenyan man kubanga ekibi incubation period nti omusajja yayingira emalaba nalekawo omusaayi gwe mm. nga talina nagenda embaale nakwana malaaya nagenda ejjinja nasole nakwana malaaya najja ekiryandoogo nakwana malaaya ono gwe bamukwata naye yali wakulya kyaggulo mwaluwa mm. fortunately for government nti omusajja ono bakola batya omusajja ono yali yekubiza serefi n'omuwala omu kakati gwe bamukwata naye mu aluwa kakati okitegeera nti omusaayi mm. lisasi z'omusaayi zigenda okufuluma mm. ng'omusajja ono akyayire mu kiroole kye what if yad disappeared nga kiroole kyavaamu yakijjamu oiro n'amutunda n'agenda mm. the only uh, uh, uh, we are lucky nti this man could be trest using uganda revenue tracking machines nti izo niyiziwe twaluwa kakati twatwamini yayina sowa z'amafuta nga zimazako emyezi mukaaga aa ah, ah, nrm does not have this habit of keeping things idle mm. minis bwetufuna disaster tujjayo sente za ministry emu nezendala netukola bino yes, yes. kakati nenkugamba nti how many cashiers have you seen ministry cashiers how many ministry cashiers have you seen ambushed by robbers on the way nga bava okujja sente mu bank mm. the money from the bank is collected by a ministry cashier who is insured mwalimu balabyeko nga babalumbye after delivering the money in the office eya minister mm. ne batimaatima abagezi ekitegeeza sente temwatimirwawa muofisi so ebintu bigenda kubbibwawa at the test committee, committee. abaleta balete like this innocent cashier man who got the bank olya bababuuza nti kivumbi yagambye balimbamuwanga yalimba nagula ettaka nalimba nti fist red yagenda yuzaeri emirundi mwenda nga muwanga teyasoma geography tamanyi nti from teravivi to entebe 8 hours how could the fist red go to gundi nga bamweyambisa balwanyisa fist red kalamoja kakati muwanga nti gundi kivumbi yagula eh, toilet eyakifu justice miliyoni lunana isitspokeable kagole ekivumbi otitegino yabikutekako kuba ekifo ekyo bakyagala so kakati otunulya ebintu ebyo na purezidenti nti ku mmere bamukubye bamafiya tabategeera ku mukyere bamukubye holding bamafiya tabategeera ku loole bamukubye bamafiya tabategeera kubanga ame teyina storages kaka tetuyina storages zamafuta amini yali azina tetuyina sairos amini yali azina kuba nebonaoyimporting emmere ogenda giteekawo disfoodogenda hmm. ah, ah, giteekawo nakasongola mugodown yamaje kubanga kankubabemasaka masaka cooperative union hmm. yagula ekyuma okuva mu iran ekya juice tebakireeta nebakiteeka mumusana okumala emyaka ebiri bagenda okukyasembulinga nga kifu kyali kikamala enanansi kikolamu abaitale baali batuwadde ekyuma ekiri modani oba tenaga nti eyo masaka waddippi mm. ekyuma bawoza mbu museveni yasuula masaka yoniyon notato sente yazibawa nebakulamu ekyuma ekyo lumu iran mm. ekyuma nebakireka ebweru nekyatika omusana kakati even if you bring the food without sairos where are you going to keep this food kyenkubuulira nze nkubuulira nti mafiya museveni takyagisobola mafiya eri ahedi naye nti ebyo byokka byenkumenyedde bikulaga ki kakati nenzija nzija nti omusajja eyabba sente ezasibiza bano abanyampi eh, ah, ah, ah, waali bamwita ndulu mwenda tyapusimukakubemukaleta akatambi mukakubeg ngaali kusaidi edikwotakunya kunsonga eyo another interesting question uh, here comes the withdrawal on is one question the one that comes after that is Where did you take the cashed money when we left the Bank of Uganda? Officer Sam, kindly allow me to involve a very good team. That question is not any different from the first one because withdrawing and taking, they are nearly the same things. Not really, not really. You are a very learned person. I'm very sure you are a very, very, very learned professional. To withdraw and to take are different activities. totally independent. You can withdraw and give it to someone. You can withdraw and take it. You can withdraw it for yourself. You can withdraw it. Go out and dish it away. Asking you, what was your role in withdrawing the money from the bank is utterly and radically and terminally different from where the money went after being cashed. Kakati bano basibye embwa the president condemns those cham cham cham cham the person who did cham cham with his network batuula yali wakuddeyo ku fulaide bamuguliringe teyaddayo instead went to attend kutuula ne banne mm. bapulaninge in preminister's office mise bayina nesengera newunya franka brought experts from canada we are now insulated how can you insulate yourself from a satellite mm. ate kati bampadde kinene nnyo kijamu amanya kasanteekamu ekifaananyi ekyo bwenti ekyuma buli gyotambula yonna kakuba bukubi ntweyapusi ntweyapusi nemanya oyo yatambula kati kamulabye kati ntweyapusi akuuma kamulabye bonna bwalaga bakweka amasimu bajjeko essaawa beyambula ne bateesa bwerere hawkanyuhaijewaserefulumu wano tewali muntu asobola kusuula gavumenti taliwo ngezo machines wezili but museveni is a funny man how would you entrust those sophisticated machines to a mad man ye alikwatiridde wansi wakandoka wakandoka yono if these machines were brought given to me by the president why didn't he give them to me and the more you complain kamunye bwagwa mu nkoko zino kaba mm. kati whoever you go to the president ategeera nkola have not been compromised this is what they, they never did logic the yefa mukalolo okulutu aiteke my team makubu ya to report the president how many times has museveni been told that i abuse the kabaka why did museveni campaign for nsambu as a candidate of nrm who was accused of abusing the kabaka lwaki bamukiriza nayita byabusero what is abuse what did nsambu abuse the kabaka mention it obuzobu bwe mujoga abantu mubwe mubugire bwedda timuyinza kutujoka kututuusa tetujja kwogera nga tetwogera lwaki kino kyokka kyekutteko kiina lupoolo zimpitirivu kati Ah, tumalirize ekyo njagala kugenda ku nsonga za milioni abiri ezababaka ba palamentiekyokibamaliekyokakatimilionibabaka eh, babawadde eh, eh, obukadde abiri okugenda okuyamba muovidsensitization bakubye sipiika bakuyasabye ekikumi rdc afuna ataanomutaano district kikumi nkaga mutaano muwanga kivumbi ate gwe kasoyogere ebyo ebyobusiru hmm. kabusenga afuna miliyoni kinaana hmm. omwezi 8 miliyoni musi afuna meka bamunyenyamu nga bamutwala tebaleeta eh. ebaasi batekewo oli omukyala eyali pps wa president yali aleetawo baawe kyobalaba mbagamba nti lukwago ate ngaakubago abo lukwago siyinza abo mbamanyi unu lukwagowangaakuba kitaka ate nga kitaka bagala mujjawo omukyala atekewo baawe nenkugamba noyo yali amanyi babakozesa babakozesasituula naye mu meeting nze mbamanyi besi gye yagamba manya gundi uh, uh, gundi tumukundi hmm. ino politicians omaskaled as opposition leaders when they are on the payroll of government ino parties that are on the payroll of government era nze mwenva ewuuno nzikolagana nabo mbamanyi ainothem kuba manyi sisitemu bwekola nti kusaasira abadde avuma banne nti nkonwa when man came do you see the advice of the president in kampala taking a prominent role in kampala hmm. taliwo wa alirudda yakyalako bamukubye bananyini sente bananyini buyinza balabise when man comes mu office ya prime minister mulimu omusajja mugezi nnyo mwana muto yali ku sekuriti yagu eh, ah, ah, mm, taliimu baleta ntw yepusi nti katongole katongole nolowooza nti nze ekintu ekirimu ntw yapusi ne makubuya ne kabusenga subiru yagamba ekirimu gundi ekirimu makubuya ne kabusenga tasobola toyinza kukiteka mu sente eh, anti bamubba eh. baali babe ne bamuddukako kati abantu bonna kyova owulya badonatinga muwogo badonatinga vakedo the real people who to give you money cannot give you money unless kabushenga and makubu ya step down abakabapalament ekyasinga obanyiza gavumenti etwala budget mu palamenti ngeri mu bubbi bwerere mm, nga teraga mutima gwaki billboards atbwekya tufuna bamawulire baminisita ba information bali babadde bibutta hmm. naye bano bavundu <laughs> ndi kumpeoatthistime eh, ogwanga se hmm. nti yetaaga billboards billion em and i have him on record ngaagamba am hmm. ready to share that billion with others ah. kakati kadaga muwanga kivumbi mulaba mubifaananyi byange nga yekalakasa mu ofiisi ya kadaga ayagala miliyoni kikumi muwanga kivumbi yeyakunga abantu buli mubaka abaire ne miliyoni kikumi ne bagamba olanya hmm. katujjeko omukazi ono gotulewoozi tuwe simpasize wi kadaga era nezina emiliyoni abiri abiri yazitereka kakati bo pulezidenti kyatamanyi nti nankabirwa yasooka okutta palamenti kakati nankabirwa bamulimba nti alibeera sipiika mm. nkulayirira nankabirwa omukazi agenda mukuba tusibewo sentalina omukazi gwalwana naye bulijjo kulunamukuba nankabirwa nebikoyi byewo mukonstituensi tavaayo nankabirwa tavaayo okujjako saala nebwanakabanakabanakabanabanevu mukyoto agenze anti bano abamukozesa ate bawagira omukazi oli bladisikazanwotbawagira eh, omukazi oli eh, kakati nankabirwa mm, ye netiimu ye bo balowooza nti bwetuteekawo akalulu bweteekakaw akalulu mu biseera bino mm. musebe tajja kutasente kuba akalulu kajja kuba kakutib batulonde nga bebalonze emmali tulonde nga balonze south korea kati akwata agagwaga ge gano agasajja agayogera agatuula mu isafigali ye omu kuba yali kifu yali ava mu ofiisi ye neyamuwagiraeyanankabiro nagende agaleeta mugakole proposo kati bwegakola proposo nanaba kuba nali manyi batuula mbawulira nali manyi kasagajjayo omutwe nengakuba nenkijjawo the following day nebagaswaza nyo south korea neronda yenankabirwa tiimu yeeyagalaki tulonde in an atmosphere where museven will have to give out money mm. mu mm. campaign mm. but the constitution says whether it rains whether it is darkenes Yeah, yeah, yeah. ogye kati ensau zikole babawadde graves temporary graves ezawo nebazibba come with your pen tel n'abasanaiza teri kusiba kakala terimuyayo kusiba kakala kusiba kakala olumala okulonda kuzimirawo ngaembooko evuga ate ate bajja kuba mutano eh, kubanga bali mu nyumba bavaayo nga nkoko alimirawo nga local defense ba enigeria bakubye makumi aga naye ye yena abantu milioni kikumu ataano gwozanyiremu mwenge mubbala bbba makumi abiri kati bonna bali mu nyumba nga nkoko bonna kasaba ategedde nti nyama nyama nyama nyama nyama kyempulidde mu bibyo kati olutalo oli ku kadaaga ngaomuntu kaakati aba palamenti bwe bategeera nti palamenti gye baleese bafati mukafanizi singa museveni yasoma mu bageti eyo nti international conferences billions where are you going to go under this situation supplementary enyonyi eh, naye bafati mukakanizi why don't you respect abantu bajja batta tobba sente za mabugo tobba katunda ka mulwadde muwaadi kano katunda ka mulwadde bajja kubatta ekibayambye eh, nti empapula zaabwe they cannot publish these things what i say hmm. neyenza ate mbikuba mubutabo bwange era kati mbuteeka onulaye bire ddala omukazi ono akulo okugenda ngaajogajoga abantu my daughter akulo yes but your daughter is misbehaving is mishandling cases hmm. kakati eh, ababaka ba paalament bekola mu omulimu bagamba museveni abaffe bagala sente kubba abaopositioni bagamba nti museveni ku luno tumulina tye anti afuuse emmeeya wa kampala emmere agiwaawa talina lulo gundi sapoti yonna gyataddewo tumukuba akalulu fe tukwate sente tugende tukole byeyalikoze mu byalo thats why muwanga wants 100 million ate ekyo mu byobufuzi tukiina once a government fails to deliver services to the people non government organizations come in mm. this is why nmp rutel you nti abantu batuukira wange era oyo oto kyeyakoze yakunze abantu n'agamba temutuleetera mulwadde eddwaliro lyaffe temwali kyali natunuulidde obufono bwe nti omanye obufono naye musaasira obufono yakuuma kijja buli mulambo gwe baleeta olumala okuziika ne bagenda obufono alina sente ku kakyeko kwali nedda ofuna alina sente yakulutu nga tonaleeta ntu eya pusi bakabuuza when did you say i started from day one who recruited this idiot on the committee netulidde ofuna ongaagamba we shall only give food to government hospitals agreed naye mukimanye nti akawuka kano singa tabadde museveni wamaanyi netufuna abantu enkumi bbiri ngaekiri ebweru emulogeriyo ebitanda kikumi samboleganiringi mulago can i talk to the head of mulago hospital mm, how many beds do you have reserve those to my family the missionary hospitals will also do the same we are being discriminated you are not giving us food so therefore all of the beds in, in the missionary yeah. hospitals are going to be reserved for the nuns the brothers the and the fathers. priests naye angirikan kiki naye tekemmwe mugenda kulwalirawa fe abantu babulijjo era baliddidde abasajja abazadde badokita nemuleeta bakazi bammwe nammwe nemufuna chance enzaala to get more doctors temwina badokita temwina na macupa temwina na musayi temwina bitanda what if we, you refuse to sacrifice eddagala eddagala lya museveni olinywisa walaki so abaka ba palamenti baagala busente ezo bazibawe balemeze museveni bo bagende baprovidingeki thats why i'm telling you nti eri kimandekenzeyi aweeka ewaabwe naye naaweeyo oba yaabagambe ŋenda gula obuwunga taani bbiri naye mubwawaffe kati mweabatalina bagagga mwetakule mwetakule sente bazibaliddeko mulaba mwabatalina bagagga mwetakule twaibwe etalina bagagga eina institution ejjudde obubbi kakati mwemwetakule mwetakule mubule kyemulya mulage abaatereka n'abataatereka so the issue in, in the parliament bweri eh, ababaka ba parliament wanted to isolate museveni from afukemeya wa kampala mm. because they have realized whether like it or not whether it rains whether it is what we shall have presidential elections kalukalina okubaawo kati bo baagala kadaka abawe miliyoni kikumi ah, muwanga ye leader ah. ebifaananyi byange bindaga muwanga nga yekalamuwanga kivumbi butambala kivumbi mukwano gwange yandisappointinge ye gurupu egamba nti kadaga bwagaana tuleete olanyawy because na bano eh. budget gye baleese nabo teriflectinga needs ekyo nga kiba kyewunyisa nyaate eh. kadaga zabawadde tezibamala eh. bagende nezozisobola okukola bwogamba nti taata w'abaana esente anywa nywe ate gwe naawe n'otunda emmere eri mu nnimiro gye walimye kati obwenyabwenyani baana nti because the government is composed of them kakanizizi the bahatizi who don't look who are seeing this as a eh, eh, nzike windfall mm. parliament has also decided to become the, uh, eh, like a bahati they are looking for money <clears throat> mpuliriza topredio ku kinana mwenda akatonyeze mukaaga nkujjukiza omusumba senyonga ku okutaano n'olwomukaaga lwa sabiiti eno wagenda kulembera abasumba ana munaana mu kusaba essaawa ana munaana abigenda kubeera butereevu ku top radio ne top tv tova waka osabira ku tv anawaka ekyo kiri mu katabo kange mm. kempandiise nti saidi hmm. ekyekijja isirairi bwebayagala okuhumiliati nga bakuyita nebakuguliringa esawa mukaaga noddayo eka naye nga nigwojuga ngaakunajugani bajje babingizeeko balabe nyingize omuntu kabuli tosobola kubiyinyes nga nakyenkoze bwemba sina ekinkoze tosobola omulangira ndawula richard mukasa jamusa ah, muganda wange serugoikiriza mubujozi nrobert mugisha mubalikuwulirnti humiliati emanaeeamy the president retained hmm. atali mubbi kubanga ekifo mukyagala mumukwate mumugalire dipooti yino ndiokimba besaidi nji kuba omukuomu babuulire ejogeryo e- kale munkwate mulabeoba ogisanyawo nikuba saidi nji kuba nenjimalawo njikuba yonna nenjimalawo argument ya president okusosowaza abasayansi ogirabaanti kugambye nti omusajja omu yali kabaka eh. kabaka naga nti abakadde tebalina bagezi mubatte bonna mubamalewo <coughs> ne batta abakadde except one man hidi omukadde kakati kabaka najja ayambala eddiba lyente ne bamugamba nti eddiba tojja kulyambala nalyambala ne lijja limujimbirayo eddiba nelikwata ku nyama ye baleeta abavubuka nga tebalina experiensi emugjako ki hmm. ddiba kakati omusajja mukyava abagamba ti now the youth are failed but your highness i heed a certain old man i think this old man can help us hmm. how eh. nti kamuleete gwe nakweka omukadde ogo hmm. omukadde naga kino kyangu kibalimi kitya nti muyire eddiba amazzi zizaggulukukea this is what happened. F since that time, in that tribe, they started respecting all the people. Because an old man who was hidden, who was supposed to die, came up and provided the answers. Kakati, in this situation of need, mm. who are coming up? Mm. Kubanga, singati badetu ina a sensible society, jobu lida, nekulukudu tukwali badikone basirikali. ngaabantu bawuliriza ne basigale waka nanyinimu yali ankoko nkulu president yagambye nti we preserved certain privileges for the commanders waliwo mm. abalyanga enkoko ngaenkoko ewe bwaki ate nti ni my case enkoko njiwa baana bange ah, abebakyayina formative age nze nkuze Mm. kasompa enkoko mm. njiwa baana zisirya mm. nkoko neba kiba kifi kinene kitene kiba ki after the second wordwo abangereza bakugamba nti bo amaje akwatibwa omusajja omukulu ngaali eji bamusibe eggs were reserved for the children yes kakati betulina ekyokuzo kizemu mu lukolo sofe kya science we need engineers that eh. one i agree but teachers nabagamba nti tewali course etasobola etalina mugaso kati president yagambye nti ekisambo kisomera shakespeare <laughs> but the judges who decided that he did not lead elections did it, they were uh, products of shakespeare eh, eh, yaleta ba engineer ne bamusalira omusango mm-hmm. no as we need engineers we need but we have what we call essential and necessary hmm. ekyetagisa nekitalekeka ekyetagisa nekitakolaki ndi kati bali abasajja mu amerika bewaggudde bali ku biiki wai bagamba muleke kutulimba hmm. nti amerika etwala ebizungirizi ku mwezi in the same week nga twegalidde mu nyumba ekizungirizi kyavudde ku mwezi nekirandinga ku nsi you have all these brains nemutuka nti eddagala libabuze kale katufe tugwewo theyare pressurizing government they don't agree hitler yadeveloping german within a very short time mm. hitler yabagamba uh, populistic leaders mm. uh, europe eri e, mukiseera kizibu mu america eriyo omusuubuzi mm. ye ekonomi emutta nakati yayogera ekonomi ekonomi tafa ku bantu american economy mm. uhuru kinyata because it's a businessman neba neba afugana ko Kenya mm. ati okutema ko ko mm. musaba ne kuizo ati businessman ikisabu ya chigana ne sano na chigala mm -hmm. mafuguli a populist yabaga tusabe oba ya singa babiso kona oba ya singa papa oba ya singa bano bapasa zibo na basaba ni mibirawo kati ye mafuguli mm. ensaji gani yoni pombe magufuli eh, kati once it explodes baje kuba bayizivu bungi ojja kusanga Tanzania ngati ina bitanda naye soka webuuze nti germany has successfully maintained this the virus in europe mm. in africa mseven has effectively contained this mm. so the question is what, the, what are the two makeri and mseven share in common simple they have been in the power for a long time makeri yali myaka abiri tacyatya kaluga ebungereza e our freedom our freedom mm. bazeyo kakati bungereza kati yensi ate ekulembedde zonna kabakwata kabakwata kubanga tebayinza polisi by the time omanyi batugamba mm. nti embuzi bwekutugulaewaka mm. nebula nobala embuzi zekiro nga teriimu ojjizula omanyi nti okabanga mbuzi naye ekuddemu kakati once you don't contain the virus mm. and the virus takes an age over you to chase the, fi the virus is not easy museveni contained the virus other european countries other where these countries like kenya agezezako like have been devastated is because now is not what to do now the like aids aids and pregnancy A, a, a school girl once she falls pregnant and abandons the girls or sex boys or sex i know she have them by the time she realizes that mixing with the bad boys is bad. She's already pregnant. Mm. Kakati akawuka chokolo lwalero. We are reaping the products of what Museveni planted a month ago. Kenya, okugalawo lwalero kanti is teka okutambula. What is important, keka nichovolaba, nti minister wa Harris, nti tosora kumpa vila wa Museveni nompangula. Mm. Minister wa Harris, yakwata obutimba bw'ensi n'abutwala mu buwini. kasabayo gera kumuzindalo nti alese ne bayidola zonna ne bajja kakati abafunye awo bali bameka kati bino byowulira nti bekalakasa babawe emmere nagambye omubaka sebunya nti ebyo binonyereze biri wakiso dpa eri awo wakayima yaali awo omubaka atuwa emmere this type of invading rocs ayina akuma mwamulabyeko owrc mwamulabyeko nga ayina emmere the issue is the manderas who have seen money they will incite the people who create situations to eh. force Museveni to distribute food nationally. Uwangu wikitaro. Hey. Eranze mbagamba. Ndishinga kwecho. Kwa president fetu agenda. Nasikaza bantu ya pusi. Nabana babi obubi. Gundi mbaba zina agenda. Bamukisa mtu bandiko. Nana nasikaza babi obubi. Ababira mchintu. Alwana na bota bala batayinza bagoba. To me. Nzengu gambe chintu chemu. let us distribute akawunga everywhere mm. museveni alina data abantu mubawa akawunga why mu ggwanga lyonna is possible one gamba amakampuni gonna mm. agagaba obuwunga ago ga mandera miras simanyiganiebo bikwangala byebataddemu mm. nti whoever wants to supply ateeke wano biliyoni ku akawunt efixi eh. account nga president yagisayiningako yekka gyowamane lubi to kick out Bichipuli companies. The second condition, we give you an OAU, mm. which is payable, or a bond, payable in a year, mm. in a period not less than one year. Ubanga abasajja abente, abayima b'engoma hmm. baula Museveni ente n'aba waka baluwa ngatali na mu government. Can't we get countries that can give us food on credit eh, emyaka makumi abiri from now? Mm -hmm. Nagenda jo, enjeru. Eh, ewomukyala bamuyita mukyala mpima nga ndowooza nti animba mm. mukyala mpima has donors in dollars millions of dollars naye baali baagala ebbaluwa emu okuva ewa president grant nabo president abategeereko nti emirimu gyebakola wano omukazi yalaba president omulundi kumutaddangayo mm. kubanga what the donors want to finance is ababbi mwe babbira tebayinza kukiriza mukazi ono namugaa gwoliraku esinga bakuttadde ah. bamumanestiika she does not move ate abaka bapalamenti museveni babawa sitiika eh, mps don't have stickers eh, kakati bamp ne bagamba nti gundi yabagamba diana eh, munjeteke ku ambulensi zamwe mm. on condition nzisula badriver nzimaintainingatakikola kakati zikaddi nabaka bapalamenti ne bagamba tuliddayo gula ambulensi ezempya anti zikutukidde emikono gya gavumenti mweterewo sente zigula ambulensi what you are seeing in parliament well, is a battle well, between well, parliament and government lutalo parliament government yesanga nga tegenze eyo naye ate bebalina okuyita supplement eyo account eyakalola okulutu teri audited by government aa bagiswakikinga nisakyewe kalola okulutu yasayiningako eri mustambiki who can accept this parliament ekwesente zayo so mumanyize mbagamba zenebankwata nebansiba sina kyenjogera kitali kituufu abaana bambi babeera nnyo vikitimu yabakadde baabwe nti omusajja ayinza okukwata mukazi we mu bwenje ne baddeeka ne beekuba ne hmm. beekuba obwana ne bukaba bulaba tota maami tota naye nka obumbi tekuli asobola kwogera nti ono mukwatidde mu bwenzi oba kitamu omukwatisa ne hausi kaalo this above the children hmm, tubibagamba kakati uganda nisa suffering because of the mafia the battles of the mafias museveni kani akwaya loan a grant a loan from pakistan ne tufuna omucere wano buli famiry ne bagiwa bamandera ne batta ebali mandera millars ono makubu yanazayo omutwe gwe emengo nesuuti ze mpuliriza njagala kwebaza okuwuliriza uh, olunaku lwalero wali omunakenya omulala gubasanze uh, avuga track atesitinze uh, positive naye balimu kumunoonya kubanga yabadde avudde kunsalo bamunoonya wa myaka 2 musanvu bamuzeeyo kenya bamujanjabireyo or oh, oil stores. We are paying because somebody grabbed the silos. Obata was not a fool to, mm. to bring here silos. They were donated by Italians. Yeah, truck, truck and he was not a fool, a an idiot, who knew that one naye was a free movement of people kakati akabuka kaako kazze mm. you are relying on kenyan truck drivers kufuna yo gondi. remote computer, computer controlled vehicles no what we should do let those people bana kenya bakome kenya a kenyan company that is bringing oil in uganda must recruit two uh, three people mm. one anakoma eh, ku boda ono bwakoma ku boda ono nagivuga bwebeera ga kongo owa uganda akoma kongo ne bagifuuyira bweyingira mu uganda ne bagifuuyira we can president yagamba abemengo ndi mm. mulonde bakatikiro babiri owakabaka mm. gwesijja kusiba nowange gwenja okusiba mm. akiriza sente za gavumenti bukolijotea ne bagana eh. yega nti am ready to finance the two katikiros the president museveni let him add money awe allowance uganda ne drivers abamanyi okuvuga bitrucks ebyo force the kenyan companies in nairobi o mombasa to recruit a uganda eh. those who can man drive these trucks which can be escorted by security should mm. undergo which eh eh, eh, eh, eh, mandatory testing eh, eh mandatory testing kakati aono avudde kenya tulinda musayi gwe mm. because you cannot retain this man at the kenyan border the argument is we need oil we don't want the oil prices to do what mm. to increase therefore the president suggested because he's alone mm. nti omusajja ono aleka omusayi gwavuge nti basule wansi ye nga avoidinga kiba malaya malaya nebwogamba kati emotoka tezitambula kiro malaya bamuteeka ne mukolansi noti malaya women mhm, abagwenyufu ne mukolansi kati mwebali tukikolerako ku kolansi tulabe bwekinyuma nze omanye nti sisalira motoka kuzebula crossings mm. omusawo omuganda amuga ntomererako omuntu kuzebula crossing babasaba impossibilities <laughs> yes kakati wemaaso ekizamini muleke kulekera pulezidenti mulimu bonnaate amerika abuuza ebibuuzo ate bamuyita mulalu hmm. kakati pulezidenti mugamba londi zimugamba ki akatabo kange singa jjona abadde ziyakeereye hmm. mulimu akatabo kange mu seven concessions to traders hmm. mulimu ebyalondi byonna mu ebiri ol the rondsmu ebiri biki byonna mu ebiri omusajja yabye sente za prime minister's office mwali era yagenzeeyo lwakuna ne bamuguliniga okuva ku saawa kumi n'emu saawa kumi nabiri ne bamugamba akomewo enkeera bamubuuza wajja otya kakiiko mbonkabaddeko omulimo gwe ki nze mpandikira baminista speeke zemulaba nze nfiidinga abamuli oyina omutwe ekikalenzi gwe okwiriigaliigaateyazeeyo ku mande yagenze kutula nabanne mu mitingi hmm. eggulu babadde balina mitingi ne batya miso bano ne babagoba ne bakagoba ne munne waako ate olwaleero by tomorro nja kuba maze okufuna mitingi yaabwe gye batuddemu olwaleero Mm. esawa omukaaga njakuba gifunye njakuba njifunye by tomorrow olwokubiri olwokubiri ojakuba ofunye informationfunye meeting gye batuddemu olwaleero ku saawa omukaaga akagamba kasembayo eri ensi eh, oluvanyuma mbaagalize be batwagaliza one tuyambe president ti naye yenyini akoma mm. loole tesobola kubeera mu drive omu apaana era nze nabadde ngamba nti agenda kubongerako n'abetikamato kumanyiwo abawondola amatooke ku loole mm-hmm. baabameka abantu amanda kulkyenkubuulira nti ebintu bino <clears throat> amanyi prosesi yabyo nti kakati mu uganda omuntu okutikkula ensawo y'amanda agiuza n'agijjamu amanda kati n'agatunda hmm, e- enkota y'ettooke agijjako ki hmm. eindiya e- e- basiririza ofe ekitundu kinene nnyo lwaki omwana kuli yeyajjidde ku pikipiki ate hmm. yakasiiza abowaka kajjidde ku piza gye yabaleetedde kati nakaveera na omwana uno kaleese mm. tayingira mu nyumba akaveera nako mukafuuyire mm. nemmere musoke mugifuuyire muli ebunye kubanga sinamanya obagondi oyo eh, sanitizer zita zizibatta ziri poison eh, naye ebuyindi omwana gwe batumye owa bodaboda okubaleetera pizza nga bo begalidde yeyazze nako sikyayinza kusukako wanoemediaconsultantmala ah, mirundi okwatibwakwe stehen mukama waffe banna christian life church mwenna mpeereddwa omukisa okwogera nammwe era njagala kubazaamu maanyi nti katonda waffe afaayo eyatandika omulimu ggwe agenda gumala mwe mwenna christian life church abayita christian life church ekkanisa yammwe njagala kubazaamu maanyi nti mu kaseera kano ketuyitamu tubasabira abasumba bammwe bali ku mavivi abakulembeze bamwe bali ku mavivi twegayirira buli mwoyo gwonna obugamba christian life church efamire yange tusaba mukama abakuume abakume n'ebintu byammwe abatambuze bulungi abaana bamwe abakuume obulamu bwamwe abukuume emirimu gyammwe agikuume era katonda ajja kutukiisaamu kino tubasaba musabire eggwanga